Θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μα ότι ένα εκπληκτικά μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδα και πανίδα υπάρχει σε αστικέ περιοχέ και ιδιαίτερα στου χώρου πρασίνου. Έτσι λοιπόν, η δημιουργία ενό χώρου πρασίνου εξορισμού συμβάλλει στην ενίσχυση τη αστική βιοπικιλότητα. Στι σύγχρονε κατασκευέ χώρων πρασίνου, στόχο μα είναι να ελαχιστοποιήσουμε το ενεργειακό μα αποτύπωμα και την απώλεια τη βιοπικιλότητα, υιοθετώντα οικολογικέ και βιώσιμε πρακτικέ. Ποιε είναι λοιπόν οι βασικέ πρακτικέ που οφείλουμε να ακολουθήσουμε, Πρώτον, προστατεύουμε τους οικότοπους της άγριας ζωής. Διατηρούμε και προστατεύουμε την υπάρχουσα βλάστηση, ενώ παράλληλα εγκαθιστούμε φυτά τα οποία προσελκύουν και προσφέρουν τροφή μέσω των άνθεων ή των καρπών τους στην αστική πανίδα, όπως η δάφνη, ο πυράκανθος, το μύρτιλο και άλλα φυτά. Αποφεύγουμε τη χρήση φυτοφαρμάκων που βλάπτουν την άγρια ζωή και επιβαρύνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Δεύτερον, προστατεύουμε τους φυσικούς πόρου. Βελτιώνουμε με οργανικά υλικά το εφιστάμενο έδαφο και το επαναχρησιμοποιούμε, ενώ χρησιμοποιούμε ελαφρά μηχανήματα για να προστατεύσουμε τι ρίζε των φυτών και να αποφύγουμε τη συμπίεση του εδάφου. Χρησιμοποιούμε έξυπνα συστήματα άρδευση, τα οποία συνεργάζονται με αισθητήρε βροχή, υγρασία και ανέμου και εξοικονομούν σημαντικέ ποσότητε νερού. Συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα όμβρια ύδατα και τα επαναχρησιμοποιούμε για άρδευση, ενώ τοποθετούμε υδατοπερατά υλικά στι μεγάλε επιφάνειε με στόχο τη διείσδυση του νερού στο έδαφο και τον εμπλωτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Χρησιμοποιούμε υλικά τα οποία δεν απελευθερώνουν τοξίνε και πτυτικού ρήπου, δεν ρηπαίνουμε το έδαφο με επικίνδυνα υλικά και δεν καίμε πλαστικά και οργανικά υλικά. Τρίτον, εξοικονομούμε ενέργεια. Χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό νέα τεχνολογία και συντηρούμε καλά τον υφιστάμενο εξοπλισμό μα, προκειμένου να έχουμε τη μέγιστη απόδοση και τη μικρότερη κατανάλωση ενέργεια. Τέταρτον, φυτεύουμε κατάλληλο φυτικό υλικό. Επιλέγουμε φυτά από τοπικές μονάδες παραγωγής, εγκληματισμένα, υγιή, ανθεκτικά σε ασθένειες και παράσιτα, με μειωμένες ανάγκες σε νερό, θρεπτικά στοιχεία και εργασίες συντήρησης. Πέμπτον, χρησιμοποιούμε βιώσιμες μεθόδους και υλικά. Επαναχρησιμοποιούμε υλικά όπως πέτρες, ξύλα και μέταλλα για την κατασκευή νέων παρτεριών ή άλλων διακοσμητικών στοιχείων και επιλέγουμε βιοαποκοδομήσιμα ή ανακυκλωμένα υλικά για τι διαμορφώσεις μας. Τέλος, συλλέγουμε και κομποστοποιούμε τα φυτικά υπολείμματα, ενώ ανακυκλώνουμε τα απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής. Επιτυχάνοντας τους παραπάνω στόχους, μπορούμε να δημιουργήσουμε στις πόλεις μας φιλόξενες και οικολογικές πράσινες περιοχές για να αποδεχτούμε την αστική χλωρίδα και πανίδα, κάνοντας έτσι ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση και γιατί όχι για την ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας. Αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια είναι οι γεωτεχνικοί επαγγελματίε Πρασίνου, μέλη τη Πανελλήνιας Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου, δηλαδή τη ΠΕΓΕΠ.